საფაგაში პატარა ჩვილი ნამდვილი დიღო ის ღმერთი შვილი შვილი რომ ხარებს ყველას შვილი რომ მე ფაქტი დღემდე ახარებს ყველა say, oh, როგორც ხის ხივი ისაუბრე